Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Lobo Freak y bienvenidos a un nuevo video reacción. En este caso estamos reaccionando al video Wolf, Song, ah, el cual fue sugerido por Marco, un fiel seguidor de, también en mi página de Facebook, en el cual chicos me pueden estar siguiendo. Eh, ya saben que todas mis redes sociales están aquí en la descripción a través de mi Facebook, mi Twitter, Instagram, todo, todo lo que sea que se les pueda imaginar, todas mis redes sociales están aquí abajo, así que quédense en contacto. Estamos chicos en la recta final para los 800 seguidores, así que si les gusta el canal y ya han visto uno que otro video, suscríbanse para ayudarme a llegar a esta gran meta. Y sin más, vamos directo al video, chicos. chicos. Algo me dice que este es un, un video lleno de feelings, así que prepárense. Uh. Ese es un cazador, ¿verdad? Wolfsong. Es como una tienda de, de animales disecados algo así. Sí, es un animal disecado. Lo cual detesto, por cierto. Ah, no me digas que es como la, la cría del, del lobo el cual fue disecado. ¿En serio? ¿No puedes simplemente dejarlo ir? Uh. Que es un lobo bastante humano, de verdad. Uh. Not cool, bro. Es solo un animal disecado. ¿No vale tanto la pena? Ouch. ¿Quién tiene una escopeta de una sola bala? Uh, por si te lobo está enorme. No sé exactamente qué es lo que está pasando, pero... Fuck me. ¿Qué refiero? ¿Realmente vale tanto la pena? Ah. chicos, lo que acabamos de ver es un video llamado Wolfsong. Ah, lo que creo es una animación bastante muy bien hecha para empezar. Tiene un estilo algo sombrío, pero realmente me, gusta mucho este tipo de trabajos, es, algo que realmente disfruto. Y, y, bueno, realmente el original no está en YouTube, el original está en Vimeo. Sí, el original está en Vimeo, donde pueden irlo a ver. De hecho, voy a dejar el link aquí en la descripción donde pueden ver todos esos los videos originales que, siempre utilizo en, los reactions. Y no se olviden del apoyo que siempre hay que brindarle a este tipo de artistas. Ah básicamente lo que acabamos de ver es eh, lo que creo es una madre de, de esta, esta, este cachorro que, fue víctima de, la cacería y disección. Y cómo esta madre trataba de recuperarlo, sin entender que pues ya había muerto. Vaya, sí, ya, ya, había muerto. Y, y fuck, fuck me. Um, Nunca he estado a favor de la cacería, nunca me ha gustado. Sé que hay muchas personas que lo disfruten, en especial eh, en países donde se permite abrir abiertamente, se utiliza como deporte. Eh, aquí en México está, está penado en, cierta, en la mayoría de las áreas y, la mayoría de las especies está penado la cacería. En especial de los lobos, porque creo que aquí en México se encuentran en peligro. Pero, <sighs> no sé, nunca, nunca he estado en, favor de ese tipo de deportes o de maltrato o de no sé. Simplemente no sé. Tengo tres perros porque amo los animales. Realmente los amo. Me encantan de, sobremanera. Y en especial los lobos porque pues son, son un, unas criaturas sumamente imponentes, misteriosas, que me fascinan. Ella es Luna. Ella es uno de mis tres perros. ella es de, <laughs> mi perra favorita. Tengo otros dos chihuahueños, los cuales son más propiedad de mi madre que míos. Uy, <laughs> saludo a la cámara. Ella es súper tranquila y, realmente amo los animales. Los amo de, verdad. Ah, <laughs> es una consentida, la verdad. Le encanta estar cargada. Déjame. <laughs> y siempre voy a estar en contra de este tipo de cosas. Bueno, chicos, yo voy a dejar el video hasta aquí. <laughs> voy a dejar el video hasta aquí, chicos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No olviden suscribirse al canal si así lo desean. Y, y, y gracias por todo. <laughs> y adiós. Bye.